و تو پرانتز بگم که از پیکاسو پرسیدم تو گاهی اوقات میگه هنرمند و گاهی اوقات برای اینکه یه کسی رو سبکتر کنی میگی نقاش مگر فرقی هست بین هنرمند و نقاش میگه خیلی زیاد فرق هست نقاش کسی که هرچه دیگران دوست دارن میکشه هنرمند کسی که هرچه خودش دوست داره میکشه دیگران دوست خواهند داشت دقت کنید اینکه میگم هنر با زندگی اصلا جدایی نداره ولی اصلا نمیتونیم چه مرزی هست بین هنر سهراب یا هنر شاملو یا هنر حافظ یا هنر فرض کنید که نیما و شعر نیما و اگه این مرز باشه یه اشکالایی هست چرا برای که من میتونستم صحبت ما با این جمله شروع کنم که خیلی دوستش دارم اثر هنری نتیجه هنرمندان زیستن